el govern de la ciutat vol donar un nou impuls a l'activitat i a la promoció econòmica internacional de la ciutat, amb la lògica també de baixar fronteres i de tendir ponts, que en aquest cas són ponts al coneixement, al talent, a l'activitat econòmica